dan assalamualaikum bersama saya Safuan dan hari ini kita kembali semula di dalam Minecraft horror map kita yang bertajuk rumah. Rumah siapa aku pun tak tahu. Ini adalah part yang kedua. Kita dah faham mekanik game ni tanpa buang masa. Jom. Sambung. Alright, kita sambung lagi. Kita ada apa? Come find me also meal. okay aku susun dulu. Kita probably boleh craft uh, potion. Tapi aku tak ada tak ada glass ni kan. Ya, aku tak ada gelas gelas gelas botol. So aku tak ada gelas botol, so aku tak boleh buat. Sudah jumpa. Okay, okay. Aku rasa kita makan. Okay, that for sure. Ini kita buka ni. Ini adalah shortcut, I guess. Yup. Ini shortcut. Um, alright, kita try tengok ada loot apa-apa tak kat sini. Secret loot. Ooh, tengok ni. Tembus ke mana ni? Ush, ini... Semua area baru, jap. Area baru kita kena hati-hati eh. Okey, boleh pergi atas. Ya Allah, banyaknya. Sekejap, tak ada save file ke kat sini? Oh, so ni top of the tempat tu, Okay, Right, probably ada apa-apa dalam ni. Check, check, check, check. Aku takut aku termiss loot, eh. Sampah semua tak ada apa-apa. Secret room, let's go. Secret room. Unlock ah, the chest Lockpick Ya Allah Lockpick lagi At least kita dapat ni Okay aku kena pergi sini Oh ni atap lah Loteng Loteng Kau tunggu jap Ooh, Pusing Pusing Pusing What the heck Ini progress Ya oh, Allah Hoi Dia dah datang dah Datang datang dah Datang dah Kelibat tu kau nampak ke tak nampak Kalau kau nampak kata nampak Alright, enchanting table. Oh, yo, ya, wow. Adalah furnace ada material untuk buat ammo yang aku tak buat lagi sebab apa? Dia punya gunpowder. Aku tak ada gunpowder. Ni map gila. Eh. No, no. Oh, nasib baik aku tak right click situ hilang. So, dapat rifle bull. Upgrade the shotgun. Nice. Oh, dapat shotgun upgrade. Betul-betul Resident Evil ni. Gunpowder. So, aku boleh buat peluru. Nice. Oh, macam mana nak upgrade Shogun? Shogun pun tak, tak pernah dapat. Kau nak suruh aku upgrade. Apa benda weh? Okay. Semata-mata kita pergi sini sebab... Upgrade. Cool. Alright guys. Kita kembali semula. Aku telah relax balik. Aku cari tadi dekat 10 minit. Pusing kiri kanan atas bawah depan belakang. Tak jumpa-jumpa jalan. Nah, sekarang ni baru jumpa. Aku tertinggal satu lockpick kat sini. Kan? Kejap ada apa aku boleh tertinggal lockpick kat sini. Aku dah jaga dah. Aku kepala aku macam jadi lockpick ah main game ni, tahu tak? Finally guys, dah lah chest yang aku nak buka ni kan. dalam tiga-tiga chest yang aku buka, chest ni yang paling penting sekali. Kau tahu tak? Ah, nasib baiklah lah satu YouTuber ni dia main. <laughs> okay, jadi dia membantu aku lah. Okay, so let's go. Finally. Oh my god, I hate this so much weh. <laughs> Alright, can of oil. Ingat tak tempat kita nak kena isi minyak tu tanpa buang masa? Jomlah sebelum aku penat ni uh, marilah kita jom probably aku akan bunuh diri bunuh diri aku akan terjun je ke macam mana terjun ke macam mana okey tak payah jangan terjun jangan terjun Okay, kita pergi uh, sini dekat yang kita pergi tempat isi minyak tu Okay, jom kita ada can of oil dia tuang minyak ni uh, oi oi sabar sabar apa yang buka apa yang buka ada tea ada ada pintu baru buka. Alright, tak tahu pintu apa tapi adalah pintu baru buka. Uh, bukan pintu ni, bukan pintu tu, ni turun bawah lah balik kan. So dia nak suruh aku shortcut turun bawah ke apa ni? Oh dah terbuka, dah terbuka. Okay. Wuh. Jaga-jaga, lari, hari ni. Ada ada ikan makan orang kat sini. Okay, there go. Ah, aku dah agak dah. Mesti kat sini terbuka punya. Alright. Aduh, ha, terang sikit tempat ni. Ada lampu pun finally. Punya lama. Okay, game ni kita kena pay attention, okay. Satu area tu kita ambil masa untuk loot, okay. Jangan jadi macam tadi tu. Sebelah ada Pak makcik yang tolong. Makcik eh. Adalah pakcik-makcik tak tahulah siapa-siapa. Okay, banyak material dan juga gunpowder. So, kita boleh guna handgun. Aku lupa kita ada handgun eh. Um, yeah, cool. Anything secret? Okay, so aku buka ni. What? Dia, okay. Dia transfer ke mana ni? Oh, dia naik atas. Oh, ni. Ya. Yeah. True. Ini ni, ni. Tempat unggun api ni. Salah satu daripada unggun api ni mesti ada. Yup. Ha, finally guys. The key is here. Setelah kita tunggu punya lama, finally the key is here. Finally we free. Save! <laughs> save! Dah aku tak nak lari dah. Lagu dah makin rancak, kita save dulu, okay? Rancak berdosa! Rancak berdosa! tak tahu Betapa Struggle je untuk aku sampai ke tahap ni Okay So sekarang lah masanya Untuk kita keluar Tapi sebelum tu kita check dulu Alright Check dulu Lagu dia rancap dosa pula Aduh Kuat dulu lagu dia eh. Kuat sangat eh So aku akan slowkan lah Harap-harap kau dengar lah suara aku Kita teruskan perjalanan kita Menuju Wah Gaung apa ni Wah cantik tu Tempat ni Walaupun horror Eh what Hah? Tak kena terjun ke? Oh Oh tak boleh Okay um, ah. Nak kena buat apa ni Aku kena cari button ke Ada jalan bawah So kita kena turun bawah Oh oh Sekejap kena Kena terjun ke apa ni Kau biar betul YOLO Boom Uh uh. Weh, poison, poison, poison. What the heck? Poison gila. Ya Allah. Aku ingatkan apa poison rupanya. Ya, yeah, hi. Checkpoint. Let's go. So, aku kena pergi. Okay. Alright, alright. Relax, relax, relax, relax, Okay. Eh, kuat je. Poison dia. Sekejap. Boleh mati ni. Huh. Regen, regen, regen. Tak boleh regen lagi. Oh, aku dah lah tak ada healing kan. Aduh, aku tak ada glass masalahnya. Jangan mati, jangan mati. Okay. Okay. Ah. Uh, macam mana nak heal ni? Macam mana nak heal? Nanti aku mati Cik nak heal Yo uh, Healing Mati lah ni Oh Tak mati Wow Oh Oh tak Oh dia bagi nyawa tinggal sikit Wah jo. So kita dah lepas Paya beracun Kita dah sampai ke area Ini Tempat ni Rumah ni dan hopefully ada Aku tak tahu benda merah-merah ni apa Ada save point lah kat sini Tak ada save point Baik Dah tu aku nak healing kat mana Oh Ada pintu belah sana Open the door with key So kita perlukan kunci lagi So kita kena cari kunci Aku boleh crouch ke sini tak boleh Eh boleh Oh boleh Oh aku boleh crouch Nice There we go We in We in Tapi aku perlukan save point je sekarang ni Sekejap Atas ni ada apa Di ya, atas ni tak ada apa-apa Oh ada lah Oh kena chain So aku kena cari macam Tempat pemot pemotong Chain Okay Battle ni aku tak boleh Tak boleh makan ke Aku dalam keadaan kritikal ni Aku ni pun boleh naik juga Tak boleh Keadaan kritikal teruk ni Nyawa betul-betul di ujung tanduk Mampus aku macam ni Tapi tak apa Slow and steady Nampak tu Air beracun lagi Oh There you go The key Jumpa dah key Air beracun Bola beracun. Aku <laughs> satu satu nyawa eh. Nice one Safoy. Punya apa tu? Punya apa tu? Woo! belakang aku Ya Allah Aduh Aku mati macam tu je weh dan Dan, Danzo, Danzo Tiga lagi peluru 哟哟哟，啥吧？ Sama, sama, sama, sama. Okay. Please lah kata ada. Please lah kata ada save point kat sini weh. Please lah kata ada save point kat sini. Tolong lah. Terima kasih game. Yes. <laughs> Aduh. So aku boleh backtrack. Okay. Aku boleh aku boleh ambil semua item-item yang ada. Dan ni probably akan buka shortcut. Okay. Finally. Ha, almost there. Right, kita baca dialog dulu almost there. You are almost at the summit. If you think you forgot anything in the manor, go get it. You might not have a chance to come back later. Right, point honor of no return. Nice one. Ni jaluan apa ni? Jaluan labah-labah ni. Wait a minute. Wait, ini jaluan yang mampu kena pergi ke apa? Wah, my head. Aku tak sempat nak loot pun Tapi tak apa Kita bersambung Oh jap jap jap Sambung kat sini pula Save in progress Please wait Progression save Wait a minute Aku sambung kat sini Tanpa ada apa-apa regen Baik Munen resources Jap aku kena <laughs> Aku kena cari uh, Save point dulu kat sini Aku tak pernah dapat glass bottle tu So macam mana aku nak buat potion Aku tak pernah dapat pun Oh ni save point lagi satu I guess Alright apa ni Crafting Okay boleh masuk Alright kita tamatkan kat sini Ingatkan tadi nak pergi patah balik loot Sekali <laughs> Sekali aku pergi progress ini Baik Alright Oi Punya apa tu Okay Chill Eh aku punya checkpoint Finally you are here <laughs> No checkpoint aku <laughs> Oh ada cahaya guys Kita boleh keluar ikut cahaya Right I will try to help you The door open You can go now you will find a few items that may interest you. Bring them back to me. And I will give you something else in exchange. By the way, my name is Jonas. Gula. Alright. So kita pun macam kita kena percaya ke chapter 2 baguslah. memang memang aku nak memang nak end dah aku dah record dekat 2 jam dah guys Okay. so aku tak tahulah video ni panjang mana so biar aku save and then aku end Alright dah So itulah dia Kita punya Minecraft Home Kita dah masuk chapter 2 Kita akan jumpa lagi Dalam video akan datang Kalau korang suka dengan video ni Macam lah? Korang tahu nak buat apa Korang like Jangan lupa untuk subscribe juga Comment di bawah Lagi banyak like Lagi cepat kita keluarkan video ni Tapi kalau tak Tak ramai orang suka Kita tak sambung lah So terima kasih banyak-banyak ah, Kita jumpa lagi Assalamualaikum Dan Bye-bye Woo